بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے سامعین دعائیں ہمیشہ اللہ سے مانگنی چاہیے اور جو جو دل میں ہو جو جو خواہشات ہوں وہ سب کے سب مانگ لیجئے شرط بس یہ ہے کہ ہمیشہ خلوص سے دل سے مانگیں جب دعا مانگیں تو پورے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مانگیں ہم اپنے رب سے دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن جب وہ قبول نہیں ہوتی تو شکوے کرتے ہیں اللہ پاک سے شکایتیں کرتے ہیں کہ اس رب نے میری دعا قبول نہیں کی اس رب نے مجھے نوازا نہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اپلیکیشن میں ہی کمیاں کوتاہیاں اور مسٹیکس ہیں جب ہماری ریکویسٹ میں ہی کمیاں ہیں تو وہ اپروو کیسے ہوگی اپنی کمیاں اپنی کوتاہیاں اپنی غلطیاں دور کریں وہ رب تو ہر کسی کی سنتا ہے وہ رب تو نوازنے والا ہے اس بات کو ایک چھوٹی سی سٹوری کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گی اس سے پہلے اگر آپ باب علم پر نئے ہیں تو باب علم کو سبسکرائب کریں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا سمعن اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ تھا بڑا غیظ و غزب والا بادشاہ تھا ایک دفعہ بادشاہ خواجہ معین الدین اجمیری کے دربار میں سلام کرنے کے لیے گیا جب بادشاہ دربار پر حاضری کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ دربار کے باہر سیڑھیوں پر ایک بکاری بیٹھا ہوا ہے ایک نبینہ بیٹھا ہوا ہے کچھ مانگ رہا ہے وہ اپنے گھوڑے سے اترا اس شخص کے پاس گیا اور جا کے پوچھا اے نوجوان کیا مانگ رہے ہو اور ادھر کیوں بیٹھے ہو دروازے پر اس نوجوان نے بتایا کہ میں نابینا ہوں میں بیس سال ہو گئے ہیں اس در پہ بیٹھا ہوں اس دروازے کے باہر بیٹھا ہوں مانگ رہا ہوں کہ میری آنکھیں آ جائیں میری بینائی لوٹ آئے لیکن وہ رب میری دعا سنتا ہی نہیں ہے اورنگزیب عالمگیر تیش کی حالت میں آ گیا اس نے بڑے غیظ سے غضب سے اپنے سپاہیوں کو بلایا دو سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کے کندھے پر تلوار رکھ کے کھڑے ہو جاؤ میں اندر جا رہا ہوں خواجہ صاحب کی حاضری کے لیے میں حاضری دے کر جیسے ہی واپس آؤں گا اگر تو اس وقت تک اس نابینا کی آنکھیں واپس آ گئیں اس کی بینائی لوٹ آئی تو ٹھیک ہے دوسری صورت میں میں آج اس کی گردن اڑا دوں گا اب بادشاہ اورنگ زیب تو دربار کے اندر چلے گئے اب اس شخص کی اس نابینا کی جان پر بن گئی اس نے رونا شروع کر دیا بلکنا شروع کر دیا اپنے رب کے آگے منتیں کر رہا ہے دعائیں کر رہا ہے رو رہا ہے آج وہ دل سے دعائیں کر رہا ہے اور اتنی منت سماجت کر رہا ہے اس کا درد اور اس کی تڑپ دیکھ کر اس کے کندھے کے اوپر تلوار رکھ کر کھڑے دونوں سپاہی بھی ساتھ رو رہے ہیں آج وہ شخص رو رہا ہے اور سر سجدے میں پڑا ہے اور آج ہی اس نے جب دل سے دعا کی دعا جب دل سے نکلی ہے کہ مولا پہلے تو میری آنکھیں نہیں تھیں آج گردن بھی چلی جائے گی آج گردن بھی اڑا دی جائے گی بس آج کا ہی ٹائم ہے میرے پاس اس سے پہلے میری دعا سن لے پتہ نہیں وہ کیسے منت سماجت کر رہا تھا اس نے کتنا رو کے کتنا بلک بلک کے اور کیسی اللہ پاک سے دعا کی کہ اسی دن اسی لمحے اس کی دعا کو قبول کر لیا گیا اور اس کی بینائی لوٹ آئی اب چند منٹ کے بعد جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر دربار سے باہر آئے تو وہ شخص بھاگتا ہوا ان کے پاس چلا گیا اور بولا بادشاہ سلامت میری بینائی واپس آ گئی ہے میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں اب میں بالکل ٹھیک طرح سے ہر چیز کو دیکھ سکتا ہوں اس وقت اورنگزیب عالمگیر نے کہا بدبختو اولیاء پر پر الزام لگاتے ہو اللہ کے پیارے بندوں کو نیک بندوں کو بدنام کرتے ہو یہ تو وہ دروازے ہیں جہاں سے کبھی کوئی خالی لوٹ کر ہی نہیں گیا اورنگزیب عالمگیر اس نابینا کو کہہ رہے ہیں کہ بیس سال تک تو نے صرف اندھے پن کا ڈھونگ رچا کے رکھا تو نے صرف نبینہ ہونے کا ڈراما رچائے رکھا تو نے اس رب کے سامنے دل سے مانگا ہی نہیں اور آج جب تم نے تڑپ سے مانگا لگن سے مانگا دل کے خلوص سے مانگا تو دیکھو فوراں قبول کر لیا گیا سمائن نوازتا ہمیشہ اللہ پاک ہے دیتا عطا کرتا ہمیشہ وہ پاک پروردگار ہی ہے لیکن اگر اسے اس کے پیارے بندوں کا اگر اسے اس کے رسولوں کا محبوب رسولوں کا واسطہ دے کر مانگا جائے تو وہ جلدی عطا کر دیتا ہے سامعین ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات کرتی ہوں کہ اگر آپ نے اکثر آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہوگا کہ دروازے پر بکاری آتا ہے وہ ہزار اپنی بیماریاں بتائے ہزار اپنی مجبوریوں کا بتائے پریشانیوں کا بتائے لیکن ہم اس کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتے لیکن اگر کبھی کوئی بکاری آتے ہی یہ بات کہہ دے کہ مجھے میری مدد کر دیں مجھے کچھ دے دیں کھانے کو کچھ دے دیں یا میری کوئی ضرورت پوری کر دیں اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے گا یا مجھے نواز دیں مجھے عطا کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی عمریں لمبی کرے گا انہیں صحت تندرستی دے گا تو ہم کتنی جلدی اس بکاری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں فوراً ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس بھکاری کو مانگنے والے کو کچھ دے دیں خالی نہ یہ جائے فوراً سے کچھ دیتے ہیں تو ایسا ہی معاملہ ہے جب اللہ پاک سے اس پاک پروردگار سے اس کی حمد و ثنا کر کے اول اور آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر مانگا جائے تو وہ دعائیں جو درود پاک کے درمیان میں بھیجی جاتی ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتیں میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے کہ وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ضرور قبول ہوتی ہیں اور پھر ایسا نوازا جاتا ہے کہ نسلیں سیراب ہو جاتی ہیں اس پاک پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی سچے دل سے اور خلوص نیت سے اپنے پاک پروردگار کی حمد و ثناء کر کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے مانگنے والا بنا دے دعائیں مانگنے والا بنا دے ہماری دعائیں قبول کر لے ہمیں ہر خیر عطا کر دے اور ہر شر سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے سامعین آپ کو اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو کوئی بات اچھی لگی ہو یا کوئی چھوٹی سی چیز بھی سیکھنے کو ملی ہو تو میری ویڈیو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں باب علم سبسکرائب کریں مجھے امید نہیں یقین ہے کہ باب علم آپ کا دل آپ کا ذہن آپ کی سوچ بدل دے گا باب علم آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک کی اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کس قدر پیدا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے کومنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرتے رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ